Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hijo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ah, bien acompañado. Oh, mira, Juan Esteban vino acompañado. Tiene polola, parece. Mamá, ¿quién es la que viene con el Juanito? Bueno, familia. Eh, nada, pues les presento a la Yani. Ella es mi actual pareja y quería contarle y qué mejor que presentarla en, una instancia familiar tan bonita entre todos. Eh, y nada, traerla aquí para que compartiéramos algo y que conozca a cada uno de ustedes. Ella viene de del Caribe. Oh. To say, a tu sai, a tu sai. Ja, Baba, Baba, warte, Baba, ja. Ja, to say, ja, to say, ja, ja, tu sai, ja, tu sai. to Я тусаю, бусаю, север мая тусаю. My meu amor, vamos. Papá? Tu papá, que onda? Science! Science! Science! Science! Oh, mango! Yeah, the Puta papá, weón. Sabéis que me voy a poner el apellido de mi vieja, weón. No lo soporto más, viejo culiado. Chao.